Arkadaşlar merhabalar. Bugün size araç kamerayla ilgili birkaç bilgi vereceğim. Ee, özellikle de vermek istediğim bilgi 24 saat kayıt işleminin araç kamerasıyla nasıl yapılabileceği. Bunun için e, ee, 99-2000'li yıllardan itibaren üretilmiş olan araçlarda standart olarak sunulan araç bilgi araç hakkında bilgi alınabilecek bir soketin seri üretim olarak araçlara sunulması. Bu görmüş olduğunuz soket OBD diye isimlendiriliyor. <sighs> Ve servislere gittiğinizde araçlarla ilgili bilgileri servislerin e, bu OBD üzerinden bütün sıkıntıları e, öğrenebilmeleri. Tabi bizim işimize yarayacak olan kısmı da şu görmüş olduğunuz soket girişi. Bu soket araç kamerasına 24 saat boyunca elektrik verme işini görev üstleniyor ve gördüğünüz üzere üzerinde de bir adet düğmesi var. İstediğiniz zaman bunu buradan açıp kapama şansınız da var. Güzel bir artı yanı da e, araç aküsünün 11 volt ya da 11.6 volt gibi bir değere düştüğü zaman otomatik olarak elektriği kesmiş olmaz. Yani kesinlikle akünüzün boşalmasına sebebiyet vermiyor bu sistem. Böyle güzel bir ayrıntısı var. Ee, bunun yanı sıra her araç kamerasına uygun giriş bulamayabilirsiniz belki. Ee, fakat bunun da çözümü var. Uygun çevreci uçlar var. Eğer kullanmak isterseniz size bu uçlarla ilgili de satış yapan yerlerin adreslerini vereceğim. Ben uzun süredir kullanıyorum bu kabloyu. Gayet de memnunum. 24 saat bu sayede kamera kayıtlarının yapılmasını e, gayet güzel bir şekilde sağlıyor bu sistem. Ah, ekstradan aküden kablo çekme derdini veya başka şeylerle uğraşmanıza e, hiç gerek kalmıyor bunun sayesinde. Umarım bu bilgi işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.